जय राम जी की भक्तों संपूर्ण रामायण पाठ के अंतर्गत हमने उत्तराखंड के दोहा नंबर बासठ तक का पाठ आपको सुनाया आज दोहा नंबर बासठ के बाद से प्रसंग है शिव पार्वती संवाद गरुड़ मो गरुड़ जी का कागुसुंदी से राम कथा और राम महिमा सुनना और काकभूसुंडी का अपनी पूर्वजन्म कथा का प्रारंभ है ते दोहा नंबर बासठ जो कि मास परायण अट्ठाईसवा विश्राम है उसके बाद की कथा सुनते हैं शिव बिरंची कहु मोह को है बापुरायान हस जिए जान भजई मुनि मायापति भगवान श्रियावर रामचंद्र शंकर जी भजो गयो गरुड़ जह बसई भुसुंडी अति अकुंठ हरि भगति अखंडी देखि शैल प्रसन्न मन भयऊ माया मोह सोच सब गयऊ चरितराग मज्जन जल पाना बट तर गयो हृदय हर साना वृद्ध वृद्ध विहंगत आए सुने राम के चरित सुहाए कथा आरंभ करे सोई चाहते ही समय गयो खग नहावत देखी सकल खग राजा हर से बायस सहित समाया अति आदर कर खगपत कर किन्ना स्वागत पूछ सुवासन दन्ना कर पूजा समेत अनुरागा मधुर बचन तब बोले उकागा नाथ कृतारत भयव में तब दर्शन खगराल यायसुदेहि शुकरो यव प्रभुरायौ कैकास सदा कृतारथ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश जय के स्तुति सादर निज मुख किन्नी महेश श्री आप रामचंद्र शंकर जी भयो सुनऊ तात जे कारण आयो सो शब भय दरस तब पायऊँ देख परम पावन तब आश्रम गय मोह संशय नाना भ्रम अवसी राम कथायति पावन सदा सुखद दुख पुंजन